and then tyhini sizo ntombazana uthele ukuthini ma and then mm. aloku andinowufundisa i-english ngesixhosa mm, mm. sine-thirty minutes kaloku ntombi yofundisa i-english yodwa every day yes, uyaqonda yes. and abantwana funeke ngoku behambile beku-grade four i-english yabo iyintsetse eh, andinokhothisitsha ke phaa napha uyakwazi ukhotisitsha phaa napha awunawukhotisitsha ntombi lesini yonke uyaqonda mm. so ngamagama athile lawo ufuneka uwakhotisitshile but ixesha elinintsi ufuneka uba kanti ufundise i-english nge-english okay. yabo mm, and ke yeyona ndlela ke bazoyenza uba bakwazi uyiunderstanda msinyane and bakwazi uyithetha nabo msinyane yabo hayi urayithi shem okay seke masivale seke masivale masivale aa subheke good okay ndivulele ke ngoku mna ispace apha nam now okay look at me amehlo onke kum it's english time